саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз әрине ол сегізінші сынып физикасы электр өрісі электр өрісінің кернеулігі деген тақырыпқа тоқталатын боламыз ал енді өткен сабақта біз жалпы айттық заряд дегеніміз не кернеу ә, кулон күші ә, деп атқанымыз не иә немесе ә, бізде тағы зарядтар нешеге бөлінеді деген сұрақтарға жауап бердік ал енді бүгін сол тақырыптың жалғасы электр өрісі дегеніміз не деген сұрақтарға тоқталатын боламыз және де осы сабақ барысында электр өрісі электр өрісінің күш сызықтары электр өрісінің кернеулігі ә, сынақ заряды деген секілді негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз олай болса электр өрісінің кернеулігі дегеніміз не дегенді біз былай түсіндірейік кітаптарында барлықтарында бар оны білеміз иә оны дәптерге түсіреміз ал біз мүмкіндік барынша жалпақ тілмен түсіндіруге тырысайық ә, электр өрісінің кернеулігі дегеніміз не дейтін болса электр зарядының электр өрісінің деп айтсақ болады өрісінің күштік сипаттамасы дейміз яғни мысал дегеніміз қарапайым мынау ә, ток келіп тұр ғой бізге барлық үйімізде выключатель иә бар оған қол оған ток келіп тұрғанын білеміз ұстасақ тоқтататынын білеміз иә ал енді қараңыздар зажигалка деген бар иә соның астында кішкентай басқан кезде от шығатын не бар кішкентай ә, бізге от шашып тұратын заряд беріп тұратын кішкентай бір не бар құрылғы бар иә ол жердегіні қолымызға тигізетін болсақ қолымыз жай ғана дір неге өйткені ол оның күші яғни осының оның ә, кернеулігі аз түсіндіре алдық па яғни саған әсер ете алмайды ал келіп тұрған ток күші үйімізге келіп тұрған 220 вольт кернеу ол үлкен күш сол себепті ол қатты әсер етеді да яғни ә, токтың күштік сипаттамасы бұл келіп тұрған зарядтардың күштік сипаттамасы бұл электр өрісінің кернеулігі деп аталады екен так электр өрісінің кернеулігін біз қандай әріппен белгілейді екенбіз қараңыздар электр өрісінің кернеулігін біз мынандай печатный е e әрпімен белгілейміз ол қандай шама электр өрісінің кернеулігі міне қараңыздар векторлық шама векторлық шама екенін қайдан білеміз дейтін болсақ оның дөбесінен тұрады бағыт тұрады деген сөз иә сол кезде оның формуласы қалай болады екен міне қараңыздар күштің неге зарядқа қатынасы мысалы ә, мына бір суретте көріп тұрғанымыздай бір зарядтың иә мына бағыты арақашықтығы екінші заряд арасындағы екеуі де таңбалар қандай оң таңбалы зарядтар иә екеуі де бір бірін не істейді тебіледі деген сөз нәтижесінде кернеулік не істейді бағыты осылай кетеді ал мына бір ненікі бағыты былай қозғалады деген сөз иә зарядтікі ал енді кернеуліктің өлшем бірлігі не деп қандай деген сұрақ туындайды ол деген сөз міне қараңыздар кернеуліктің өлшем бірлігі ә, ньютон бөлінген кулон болады деген сөз күштің өлшем бірлігі кулон күшінің өлшем бірлігі ньютон зарядтікі кулон да ал енді электр өрісінің күштік күш сызықтары деген бар иә электр өрісінің яғни күш сызықтары қалай болады жалпы көріп тұрғанымыздай жаңа айттық оң таңба яғни оң заряд оң зарядтар не істейді тебіледі міне қараңыздар мынау бері қарай кетеді мына жерде де солай заряд не істеді бері қарай кетті неге өйткені екеуінің таңбасы бір болды заряд оң таңба болса өзінен шығарады міне ал теріс таңба болса өзіне істейді қабылдайды деген сөз қараңыздар нәтижесінде таңбасы оң және теріс таңбалар не істейді бір біріне қараңыздар бүйтіп тартылып тұр ма тартылып тұр иә міне қараңыздар бұл бізге нені білдіреді яғни электр өрісінің күш сызықтары осылай қозғалатындығын көрсетеді деген сөз көзбен көру көрген кезде осылай болады деген сөз өйткені біз айттық қой оң мен теріс яғни әраттас зарядтар бір бірін тартады деп айтқан едік қой иә дәл осыны қандай күшпен тартады дейтін болса бұл электр өрісінің кернеулігі әсерінен тартады деп қарастырамыз ал егер таңбалар екеуі де міне қараңыздар оң болған жағдайда не болды бір бірін не істеді міне тебілді бір бірінен жабыспайды деген сөз тебіледі белгілі бір күшпен бұл бізде электр үлесінің күш сызықтарын осылай қарастырады екенбіз ал енді бізде осы формулаларды түрлендіреміз электр статикалық өріс немесе электростатика өрісінің кернеулігі дейміз ғой яғни кернеуліктің негізгі формуласын міне қараңыздар жаздық иә ал енді бұл жерде өлшем бірлігін айттық ал біз білеміз қараңыздар мына бір формулада мына негізгі формула ғой f-тің орнына біз кулон күшін жаздық та міне қараңыздар яғни кулон күші формуласы қандай еді f кулон тең K көбейту заряд 1 заряд 0-ой бөлінген r квадрат еді иә орнына қойдық зарядтар не істеді қысқарды нәтижесінде кернеуліктің формуласын бұлай түрлендіріп алсақ болады деген сөз бір заряд қалды деген сөз иә и осылай да жаза аламыз осы формуламыз яғни осы арқылы түрлем шықты деген сөз екі форманы түрлендіріп бір форма шығардық ал енді к берілмесе біз к-мыз неге тең екенін білеміз ғой міне қараңыздар иә бір бөлінген төрт пи эпсилон нулевой екендігін білеміз бұл өткен сабақта айтқан болатынбыз иә бұл бізде электр өрісінің кернеулігі осы болып есептелінеді ал енді электр өрісінің график түрінде қарастырдық жаңа айтқанымыздай ғой оң таңбалар шығарады теріс таңба өзіне қабылдайды ал сурет ретінде келетін болса міне қараңыздар бір бірін екеуі де оң болса тебіліп жатыр ал теріс оң болса бір бірін тартып жатыр ал егер екеуі де теріс болса дәл осы процесс орындалады өйткені бір бірін тебеді деген сөз жабыспайды окей ал енді мына бір сұрақты сендерге қойғым келіп тұр екінші шардың заряды оң болатын жағдай қайсы шарда екінші зарядтың таңбасы оң болады қараңыздар мынада не болады теріс болады өйткені бір бірін не тартады мынауда теріс бір бірін тартады тебеді то есть мынада әрине оң болады өйткені екеуі де бір бірін істейді тебіледі былай былай қозғалса мынау бері қарай қозғалады деген сөз ал мына зарядтар қалай бұл бірінші жағдайда екеуі де зарядталмаған ешқандай заряд жоқ деген сөз яғни бейтарап деп қарастырылады иә зарядталмаған деп қарастырамыз ал енді осы тақырыпқа байланысты есептер көрсететін боламыз қараңыздар бізде мынау онның минус алты дәрежесі ғой мына жерде минус алты деген сөз ғой мынау түсіндіре алдым ба бұл жерде кернеулігін табамыз одан кейін барып екіншісінде нені табамыз күшті табамыз иә күшті табамыз так мынау минус бес деген сөз мына жерде онның минус бесінші дәрежесі окей түсіндіре алдым ғой есептерді шығарамыз шығарып болғаннан кейін не істейміз енді тексереміз қараңыздар есептердің орнына қойып тексереміз бірінші жауап міне мынау екіншісі осылай тексереміз ал келесі осы тақырыпты қаншалықты түсінгеніміз түсінбегенімізді анықтау үшін бар болған төрт есеп бердік төрт есепті шығарамыз талдаймыз жауаптарын комментарий ретінде қалдырамыз және де осы видеоны мүмкіндік барынша басқа да достарыммен бөлісіп иә физика сабағын үйренуде оларға да көмекші құрал болсын және де біздің каналға тіркелуді ұмытпаңдар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар